طبعا آه، اني dream الغني نعم انا dream الغني شباب شوفوا كلمة طبعا طول كلمة دايما لا نهائي يا حبيبي وما احب الفقراء what يا كلب يا كلب منو انت؟ والله اني فقير وما عندي فلوس وابي شوي اكل اذا ممكن تعطيني اكل والله ما تاخذ شي يا كلب انقلع انقلع انقلع يا كلب انقلع انقلع انقلع خرج خرج طبعا اني لازم اعمل خطه لذاك الغني حاسب عشان أسرق له فلوسه بس ما أعرف إيش أسوي له عشان أسرق له فلوسه إي أتذكر TNT راح أجلب TNT مالتي وأفجر بيتك ذاك الغبي اللي يحسب نفسه اليوم راح يتفجر <laughs> يلا يلا يلا جيب جيب جيب جيب جيب nice nice nice عندنا TNT راح نفجر به بيت الغني ذاك والحاسد اليوم راح يتلقى جزاءه ويصير يتعامل مع الفقراء زين ويتمنى لو ما قال إذا ذاك الغني اللي حاسب نفسه شيء اليوم راح يموت يلا يلا الآن راح يتلقى جزاءه اوكي اوه الدايموند خلي اولا اروح اسرق ال diamond. اوكي يبلع يبلع يلا يلا ها ها ها ها ما راح يحسب نفسه لما يرجع للبيت ويشوف بيته مفجر يلا عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي TNT عبي اشترى واو فجرت كل بيته واو والله ندم ها ها هاي عشان يتعلم مرة أخرى ما يحق الفقراء ويعتني بالفقراء يلا خلي اروح البيت يلا مع السلامة وي اصبحت غني إيه اخيرا عدت من الشغل <gasps> ايش ذا وين بيتي لا مين فجر بيتي لا والله اصبحت فقير الى الابد <laughs> ليش ليش كذا اصبحت فقير الى الابد والله انا حزين <laughs>